схемада жарыктын чагылуу процессин карайлы сүрөттө ао түшүүчү нур о б чагылган нур ал эми түшкөн чекитке перпендикуляр с о сызык сызылган альфа бурчу нурдун түшүү бурчу болот бета бурчу бул чагылуу бурчу болот чагылуунун экинчи закону боюнча түшүү бурчу менен чагылуу бурчу бири бирине барабар